mobilizatu eta antolatuko gara. Bertalde batetik, Euskal Herriko zein gainontzeko lurraldetako gazte eta langile sektorei zuzendutako mezu ere zabaldu nahi dugu. Gure artean, esperantza piztu eta antolatu behar gara. Zabaldu gaur e, kaleateako gara, bai Bilbon, bai irunean, e, eh, gazte langileon eta orokorran langile klasearen e, egora politiko eta ekonomikoa salatzeko eta e, horri aurre egiteko sozialistaren beharra aldarrikatzeko. E, gure bizi baldintza gero eta kaskarragoak dira, e, horrekin batea gero eta eskubide gutxiago, eskubide zibil eta politiko gutxiago ditugu, eta bueno, ba, labur esan da, esan genezake ofentsiba politiko eta ekonomiko baten erdian <clears throat> gaudela e, zentzu uste dugu ezinbestekoa dela e, politikari profesionalen fartxatik kanpo antolatzea, hau da gure, gure kauz antolatzea, ze, bueno, azken finean urertzen dugu e, alderdi politikoak, eskuinekoak zein ezkerrekoak, kapitalaren e, menpe haude, eta zentzu horretan, ba, bueno, e, uste dugu, e, bueno, mugatzen direla, ba, pixkat, e, enpresara hondiek eta bankariek sortuako miseria kudeatzera. E, zentzu horretan, esan dako uste dugu gure kabuz antolatu behar garela, eta e, eh, gehoz eta gehiago izan behar garela e, basakeria honen kontra e, antolatzen eta berrokatzen garen.